فسدد لساني وحد قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب رشدنا وأعدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا Amma ba'd. Para pemirsa, para mitra pengajian Bajul Ilon. yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala khususnya para ulama, para masyayikh, para kiai, asatid, para tokoh, para sepuh.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 Rasa itu pasti lebih lama dan kustaja. Rasa kebaik fokus dan kustaja. penistaja umat Islam laki maupun bini khususnya pemirsa pengajian Tanjung Giron siapa lagi tentunya kita khususkan mereka Bu Rahmi Banyuanyar, Kali Baru, Banyuwangi. Sampai nanti tunya ada repuh. Pulau Syaban 444 Hijriah bukan Fatih pendapat-pendapat para ulama. Para ulia, para syahadat, para salihin, para para manusia. Bermalam antar kelaban gengging barokah. Berkepun saya kesebut petan-petan universiti sangat lah. Petan-petan universiti je. Keluarga petan universiti je. Santri-santri petan universiti je. Jemaah petan universiti je. Orang Indonesia tak bersyukur kalau bantuan kristi je. Orang Indonesia kau bayar fokus je bantuan kristi je. Kamu kasih mendapatkan keridaan syarat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Keinginan keridaan daripada Allah, keinginan kelampuan serang belas kasih sayang Allah. Agar mendapatkan pertolongan, juga perlindungan, sarang bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingin ma'unah, inayah, kifayah, riayah, wikayah, imayah, ikan Allah. Al-Mantar keinginan barokah barokah pon pengajian barokah barokah pon bulan Ramadan barokah barokah pon puasaan barokah barokah pon kefokusan kefokusan kepada ini di bulan Ramadan khususnya pon barokah barokah pon para ulama barokah para ulia barokah para syuhada barokah para solihin barokah para guru para bangsa pokok matar perin atama barokah umur barokah ilmu ne barokah tanam barokah rezeki ne barokah aban barokah anak kotor ne barokah keluarga ne barokah santai santri ne barokah jamaah ne barokah jamiah matar barokah perjuangan pengorban ne Terjukan barokah kasar para pengusaha ni. Mantara barang utama taufik dan hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan-jalan depan mata tuan Allah daripada kecemburuan, kecemburuan, kekompiran, kekompiran, kepungan, kepungan, kebahagiaan, kebahagiaan dunia akhirat. Kumukan elang kesesaan, kesesaan. Ya. Kesempatan, Kesempakan ya. Keserbukan, keserabukan ya. Selepan, keselakuan. Selepan. Mantan bapak kajar otak kalau bagi kepang. Kalau tak pun tukang pergi otak. Kalau dia berjalan ke otak, ke otak. Kalau orang cepat rezeki oleh rezeki si halal, si barokah. Muka kerana husnul khatimah. Panjang umur lama tak kalau benda ke Nabi Allah. Panjang umur dan menjunjung tinggi agama Allah daripada sehat daripada selamat, aman, di kehidupan, di musibah, daripada bencana, di malapetaka. Selamat dari petenah-petenah. Selamat dari kebolim dan sedali dari tengki darah, si tengki telah berada, si telah masalahnya lagang, dari si ganggu. Selamat dari kekafiran, kefasikan, kefakiran, kemiskinan. Selamat dari kejin ate, kotor ate. Peteng ate, kering ate, kering yang perlekat iman dan Islam eh, insyaallah perjuangkan akan Allah di kemudian dalam para lapan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rezeki perjuangan-perjuangan yang pun para ulama Biasa tetia sebab tetia perantara tetia jalan keangkui kuat Islam buat umat Islam, cajan Islam buat umat Islam, pandangan Islam buat umat Islam. Ya, kerana tambahan ilmu si banyak, si manfaat, si barokah. Kerana terkajat kelaban kempang tercapai cita-cita dan sukses-susahan. Ya, pernah terkabul perenyuran-perenyuran. Alah hadih niat, alah kuniyatin salihat. كانت القبول تمام كل سؤال ليل كل مأمون بسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم الفاتحة بها الفاتحة para pemirsa, para mitra pengajian banyak ikon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita banyak bersyukur dan ajunan pun Allah Subhanahu wa taala. Bisa dapat dari kebudan Ramadan. Yang kita harapkan. Seperti sebab kita bergembira. Karena banyak kefokusan dan ini dalam bulan Ramadan. Ya asal kada waspada puasa saya asal tak wajib pasal wajib. Sehingga ganjarannya pun lebih banyak. Saya tak wajib bagi sekolah ini. Oleh ada ganjaran. Pada solat tarawih. Bitir berjemaah. Ini buat aku kasawar. tadarus. bisa merangin nafsu, bisa melapar nafsu. Punya kebagusan-kebagusan dan yang dalam bulan Ramadan. Kemudian juga to'at bantu'a sami-sami mustajab. Sami-sami keterima langsung. Ini kajian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti doa-doa yang tu mustajab. Doa-doa yang tu edrem. Tusah-tusah. Eh, sepuluh orang. Maka lah. tak bunga kita. Maka kita ajak sampai merasa sesaburan bulan Ramadan. Uh, alang Ramadan ada baca sekentang. Justru sebaliknya untuk bunga kerana kadin itu merupakan salah satu keistimewaan epon umat Muhammad sikap ini umat kentong ngeteroen ngeteroen ke kaping Coba ya, istimewakan umat Muhammad. Karena menabi orang kento sampai bunga atas masuk epon bulan Ramadan, maka yang haramaki jasatah atas apa yang neraka. Man farihabid ikhudi Ramadan, haramallahu jasadahu alal miran. Orang yang bunga atas masan bulan Ramadan, ya haramaki jasadah masuk neraka. Cik saking umat kat kita ni. Dekat keistimewaan-keistimewaan. Rahasia-rahasia. rahasia rahasia keuntungan-keuntungan. sebab dia ni dalam bulan Ramadan? Niscaya. Bulan Ramadan ni kata terus. Terus ni bulan Ramadan. Tak kelembu bulan Ramadan. Terus, terus ni. Tak sakit pun. Terus sekapi ini bulan kat itu. Bulan Ramadan melonok ada bulan-bulan selain seakan-akan ni kacak saking ya oni ya saya oni dia ke utama ni pun bulan Ramadan ya terima taat mustajab berdoa ini sebuah orang yang susah jadi Biasanya oning dia remah kenikmatan dia pun orang eh sepura tuhusan. Ben dia remah berdaan orang yang setai sepura tuhusan. Ini sedaya. Setahun ni kata orang tetap bulan Ramadan ke kapi. Biasanya oning. Dua guna kusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan tatamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Cak saking atang umat dia tak. Dekat esen lah. Bulan Ramadan. niscaya tero yang dalam setahun dia kekapi bulan Ramadan kekapi ada bulan-bulan selain oneng je orang-orang saya laksanaki perintah Allah ni dalam bulan Ramadan panik ke kerongin ben suarga Buh. Cik singa uning macam banik. Terus. Setahun bulan nombatan terus. Apa saya terus? Sebab ika kerongin suarga. Al-jannat mushtaqatun laku. Suarga ni kah pas kerong kangen. Dekat orang-orang insyaallah kau kau berkhusus nanti dalam bulan Ramadhan. Syarga keruh. Syarga menikah. Diciptakan dari air. Syarga menikah diciptakan dari air. Bangunan epon syarga aneka pertan pertah betul pertan kita, benih betul pertah tapi emas emas pertah berde selaka pertah amparna amparna benih kemisik tanan lah. za'faron Mon orang panik ampun adung kadung masuk dari ke suara kita. Maka kenikmatan-kenikmatan melolong. Ben tak pernah putus-putus Bentuk kenikmatan Mun uning penikah Abu terro Bulan Ramadan terus Karena orang yang begitu masuk dan kesuar kepada kenikmat terus. Tak pernah susah. Sombong susah. Ya. Tak pernah selekoh. Tak pernah serebek. Ban audit terus tak ada tak mati Ada orang kering sopo. Ada orang mati sopo. Sopo. Hiasan-hiasan sebenarnya tidak bisa. Ini kata tidak serosak sekali. Hiasan ini kata tidak serosak angkui angkui yang ni kan tak ada si besar so. Dan ini kak disak orang panika. Remaja-remaja kakak. Tak ada si sepo. Secara tenaga apa ini. Ini tengok dia kasa. Tak ada merok kero. Tak ampun lah. Sebit abid dengan kak disak. Tak ada merok kero. tak kelemban oban tak kelem roku pakun seker terus tidak sepun ada bapak dan anak kantoan bapak kan anak-anak tapi mana isu aku laku dan badan kelapa dan pattern. Apa semua orang apa ni? Dan pattern. Ada saya tua sekali. Di pemuda-pemuda kepiki remaja-remaja. Ini kena isuar. Jadi mempasangan oning banyak saya rasa tak teruah. Setahun ni kata di suaka ke, di bulan Ramadan ke. Bakun ter. Lebih-lebih doa-doa juga ni. Kata tak saya tolak. Benda telok doa ni kan doa anak orang yang kata ni kisah tak eh tolak benda Allah. Pertama, Rato Adil. Rato saya Adil ini kata itu olak. Itu anak. Penguasa-penguasa Adil, saya itu olak itu anak. Karena yang jadi penguasa adil ni ka berarti apa lagi menang nafsu. Mun muntak menang nafsu tak raja pada tolong Allah Taala melarat si adil. Si adil melarat. Mungkin kalau pun antara nak orang yang sesemak benda yang sejauh tak sami. Kemudian juga Orang siap puasa. Selama puasa. Ini kata itu berlaku. Agar kita banyak-banyak berdoa. Senyampang kita masih berpuasa. Pong-pong abad ni kia puasa. Bapak banyak doa. Sebab doa orang yang puasa ni kak. Tak kata olah. Yang nomor telok. Doa orang yang saya kezolim. Maka tak kening buatan orang ini. Kezolim ke orang lain. Mereka doa lagi pasaran boleh. Dek. Zolim ke orang lain. Kelaban mukol dan semacam misalnya mata be mata percet kareng lain mun bahasa doa kasar man terpeta percet ke ya ben Allah umpama mereka besaran anda kita kerja kor. mokor kerana kata liman mun bahasa doa kasar mokor sekalian ben Allah taala yang berlis kelebihan pokolan atusan kan yang lemah dulu depan ekor dolim. Jadi doan orang kan. yang sekadar dibintang itu. Ini keyangkat ben Allah Ta'ala di atas na'undum. Yolatin ben Allah Ta'ala doa ini. Pas itu buin ben Allah وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين demi kemuliaan sengkok dan keagungan sengkok. Ongku ongku sengkok bukan nolongin bukan orang sekadar ini. Walaupun sampai bila ben sengkok bukan dia. Eh tolongin eh pemenang pun. Resiko dolimi bakal menang pada akhirnya. lagi lagi, Mungkin tempat andi kekuasaan bisa dalim-dalim. Deki pada saatnya balikan. dapat mereka mengetahui balasan ajunan daripada Allah. Apa boleh Pak itu akibat dari saya kembali. Ini kebekal ini berakhir dengan lah ini. Kekuatan si kuasa. Dapat dari ketanian Allah Ta'ala. Orang kekuasaan kenapa takut dia kezaliman sebab Tuhan orang yang saya kezalimin pandai kata ditolak mesti kata terima Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mun kita uning orang penikah. Ke suarga tak uning. Saya ke Namun lapar melolo. Maka mulai ki ngatang da ada. Ni ke pulang ngerena. Bila saya. Telas naik. Durin ke susu. Kio leh sehari. Alhamdulillah. Kerja ngalek. Korlek dari negara susu. Sebab saya kawan ningin dan saya kerasa namun lapar tu. Tak oning dia ke suara kena. Tak oning dia ke keunggulan dan keistimewaan bulan Ramadan. Tak oning dia ke kencana orang yang puas. Dan tak oning ingat apa suara soal kena kekajut na saos ni. Setong kajuan. Rampak kajuan pernikah. Ya, saya orang pernikah jalan, eh dibebanakan kajuan pernikah. Ong nenek inaun kan kajuan pernikah. Seratus tahun kita belum ampos pun kan. Setong kajuan. Seratus tahun tám os. dari raja ni. Kan pung kan menik. Akan kajuan pada kau punya nama masjid tu. Kajuan depan kau banyak. Jurajir macam panik. Indah panik. Tak kaca. Kan kajuan ke kan. Kan kajuan bunyi. Maka nandang idrim surat al-waqi'ah kadisa kan berada debu. Wa zillim mamdud. Ben naungan selancung sebab seratus tahun tak entas benten. Nenengi yang naungan ni. ong naungan lah kan kajuan situ. Wazillim mamdud. Bernaungan silancar. Nenengi kak disat juga pada kenikmatan-kenikmatan sesenang sekali awe seki mata. tak pernah mata ni kamu latin. Dari kekesenangan macam kesenangan. Eding nah. Merdu senang nyenengin sekali. Tak pernah. Eke dingaki ben kopek. Nyenengin dek ke dalam ateh. dari kesenangan nikah tak sama. Tak pernah ada menikah. Terlintas. Tak pernah akar tak ada menikah. Andi budu kenikmatan semacam kita semua. Maka nenek dalam surat As-Sajdah. Ayat ke belas, Isakan budu tebu. Fala ta'lamu nafsum ma'ufiyalahum min qurrati a'yun maka orang tak kira tahu dekat apa yang dirahasiakan dari lepan, lekelepan lekelep nemata kurung sesangat nyenengaki ketika dilihat ketika didengar buat sisa rasa aki di lepas tidak saya tahu buat tidak tahu ni artinya tak pernah terlintas lah karena ini di lepas tak pernah kelihatan mata tak pernah kedengaran telinga. La ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Tak pernah dilihat mata. Tak pernah terdengar telinga. Tak pernah terlintas dalam hati. فلا تعلم نفس ما أخفي لكم من قرة أعين berdelekar kesenangan yang memang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang panik tak pernah. Nak penyaman iki ah terketek dekan. Cuba dengan nikmatan macam panik. Itu romo-romo pun tak terdengar. Oh, boleh kenikmatan macam ni. Nengi suar kini ke boleh kenang na pecot. Boleh kenang na pecot. Kadang nak pecah dan ikan saus, lebih fokus ni bang bantunya bang saya sana ni. Kadang nak pecah. Kan kena nak pecah ni kan cukup ngakui pakau setong sangin itu ni. Mana itu ni aku ingat pakau. Nak aku aku ni. Ini ah, kaki lebih berharga dan pembantunya bangsa Islam. Artinya, cakap saya tunjuk bangsa Islam dan kan? Eh jual kapi. Kau beli penyabat na. Pecut setong saus. Tak cukup. Itu dilarang-larang dia sanggeng. Apa ini dunia apa ini? Ampun bumi ni kapa jual kapi. Kan pun kan kan bukan jual kapi. Esen jual kapi. Kebun-kebun jual kapi. Pas kau beli. kena kena pecut ni. Tak mendeng Tak mendeng. Sampai dua kali lipat. Tunya bangsa itu. Kita tak mendeng. Tak cukup. Kun kena kena. Lah. Pecut sama lo. Tetapi suara kena kena apa? Tak bisa kita membayangkan. celakaran bi ajunan pun Allah. Kesenangan-kesenangan eh, dan yang ini akhirat penikah akan disamarkan, dirahasiakan. Uh, fialaku. Memang disamarkan kepada mereka. Sama raki dia kemulisan. Karena mun orang panikai paring itu di orang ahli suarga. Mun tak untung-untung. Tak tertiring suarga. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Ali Imran ayat 195. Faman zuhziha 'anil nari udkhila al-jannata faqad faz. Mal hayatud dunya illa mata'un ghurur. Siapa siapa orang saya selamat tak kiri masuk neraka. Eh, keluar dari neraka yang pasal akhir dan pasal orang yang betul-betul orang yang serontok. Kehidupan dunia itu hanya tipu daya belaka. Kita apa ni kena tunjuk ni ke? Kan? Ni ke? Kan? Etepo eh, bentunya ni kan? Sehingga banyak orang yang tertipu, terpedaya kalau bentunya sampai lebur ongku, cinta ongku katanya padahal tipuan. Tunya ni ketipu daya. Tunya ni ketipu daya. Kehidupan dunia apa ni ke kehidupan yang penuh dengan tipu daya. Sehingga karena ditipu bentuknya. senang setunya penikah ongku nak tak ada pan-panah-panah. Kenikmatannya penikah semua sebab kenikmatan epon dunia panikah. Selalu diakhiri kelaban ketak nyamanan. Diakhiri kelaban ketak nyaman. Ngakan, ngakan, ngakan, ngakan, puh, berat tabu. Usah atai, usah kentok. Usah awai. Tipu daya. Ya kehidupan dunia. Maka dia sampai melupakan akhirat. Itu yang ini kekini cara. Itu eh, yang akhirat. Tapi kita banyak terpedai. Banyak si teruan ketunya itu pengbenda ke akhirat. Sehingga kadang-kadang sekalipun lah haram lah haram sepenting engkau soki sing kok kaya. Tak kalau bencara sing kok renipo kau reng lain. Kalau bencara sing kok dolim kau reng lain. Sepenting sing kok ngoled. Walaupun sing kok re reong kuna bujuk orang Sekalipun sengkok dia saya jual sebab je kerana kok lecek sekali. Sepenting sengkok dia online. Yang keterbujuk pada bentuknya. Kan seakan-akan dunia menikah. Segala-galanya. Kata Allah tadi akhir. Tak takut benten kena neraka. Nah, neraka. Saya kesal biasa. Nah. dunia pun ni ke? Nak penyam mana? Neraka pun ni ke? Nak penyam mana? Nengka di sahabu ya sahos. Muni tidak meninggalkan sampai ke otak ni. ngalukal sampai ke otak. Eh tidak, coba tidak. Ngalukal kata eh? oh, ke otak. Ya tengah-tengah. Tidak tetap lain perang harum. Empat. Jika tegak angki kita unik kebanyakan mana kita kadang-kadang kurang yakin ke neraka. Sehingga kita pun bengal laku kelapan-kelapan neraka. Kulak kursen orang ni, kursen orang neraka ni kan? Jadi merdek ni. Kursen jadi merdek. Kopeng jadi merdek. Mak pas tak panas ada rem. Bentak mati pun tak. Layak mutu layak ya. Tak mati. Yang tak odi. Wajah odi yang tak bisa. Mendereman sekali pun. Kumpah ngerasa aki. Panas, saya sangat panas. Ngerasa aki. Siksa yang sangat menyiksa. Bi birabani bibir ni ko olap pun ola pa apoy sidu ti bibir ni dori na pana sampai ke pengkot ni ti marde kala ka bisse Nabi bisse panik ampun lah. Eh Epanasen eh, kan pasti ti marde panas nanti kisah. Ini cekok sembur ben kola papoin rakan ini. Tedes tabu. Tedes tabu ini. Meleki boleh tedes boleh. Sampai perut tet dekat. Sampai perut menikah keluar perut ni. Calbut perut ni. Ini ke paling sekoni ini, Paling ini paling demang orang ahli neraka. Paling demang seksa bagi ahli neraka. Nggak kini. Paling ini. Pas dia remung untuk pak kasih paling berat. belum lagi lagi seksaan lain yang si olar si macam-macam berna kuning biru kote merah dan semacam belum boleh kalau jengking belum boleh ke tanah malaikat sebanyak lain-lain semacam. Tak bisa selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang satu antara Allah Subhanahu wa taala. Setan di tusak. ketika orang pening rasa aki neneng ini akhirat panika neneng ini neraka rasa aki sangat seksa beran seksa lapar selapar lapar perka seperka perka Rasmuda kapi. Sawaun alaina ajzi'na am sabarna ma lana min mahis pada pai pada pai ulah pani kenapa ngersulo tek cebu ngersulo Reng mureng atau kul ni kesapur pada takdir bisa selamat dan menderit seksan Allah Subhanahu Artinya tak bisa nyimpang kita. Di siksaan ini tak bisa nolak, tak bisa. Kekuatan panjang. Sila tak. Tak bisa nolak. Tak bisa gu sogut. Malaikat ni gu laku. Tak bisa sogut. Dia ni masih bisa selamat. Ada ada jalan selamat. Tak bisa salto menunggu laku pokok pasar tu iya mungkin ni tu nyer. Dekat akhirat tu tu sal tu ni hujan permak mereka ni. kita pandai kejengah jika aku atau anak Allah Ta'ala pandai ke kan lebih kempang, lebih cemang Ketika pengen kita menikah Kau tu menghadapi siksaan sedari ajaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Paling di neraka sampai air buen tahun. Orang oh, ke susah. Reng moring, tapi tidak manfaat reng moring. Pekel. Reng moring. Ada apa tu nak sekali? Waktu boleh kisang, Wala oh. engkau ni je gajah boy sedia. Biasa mana je gajah mungkin ni tunjaro mana je gajah ada kipah pada kepungaan biasa. Akhirnya jaga Saya Seibu tahu ni jaga Ternyata pak kun boy tak ada. Sedikit pun dari keringanan di Allah Ta'ala sebut. Tak ada keringanan pun penapan sama sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhir terus minta Allah Ta'ala. Selamat aki kusteh. Selamat aki kusteh. Engkau desak kan? Tak ada ibadah pun. Tak minta keajunan ikhul Allah Ta'ala. Seibu tahun lagi. Lai torot bayi bin Allah Ta'ala. Torot dia. Apa sifat Jibril? Mak saya lah kota minta melolo je. Minta riak, minta riak, minta keringatan, perkiringanan dan sebagainya. Apa saya minta? Minta pertolongan ni. Akhir pasanan, kalau aku minta pertolongan seibu tahun, tolong, tolong, tolong, kusti, tolong, kusti, tolong, kusti. Seibu tahun saya minta pertolongan di Allah Ta'ala. Ha, ini kemana Allah Ta'ala baik pada tengin. Und. Undum-undum mira. Makin kerana dia menjelang. Undum mira saja datang. Uh. Oh, macam mana ngerah ni? Eh? Oh, macam mana ngerah ni? Perak. Saya kaya oh, macam mana? Ternyata teng ocen ni ke benih ocen naik. Kenapa saya eh, ocen naik? Pas ojen kalah. Ojen kalah. Kalah jengking. Rasa itu ojen. Oduh. Palang, palang. Ya palang, oh. Palang, oh. Paya ojen Kalah, kalah pun panikir. Ajur aja ni. Dan bahan-bahan bihol. Pascal kalah dia bah nyengak ke jetong Nyengak korek Satu kali nyengak pun ni. Seibu tahun tak langilang. Pas sana. Sekalian. Satu kali nyengak. Satu kali ngeke. Seibu tahun tak gelam langilang. Sakin. Akhirah Ngayon pula, Ya Allah, Ya Allah. Ocanin, Kusti, ocanin, Kusti. Minta na ocanin. Sa ibu tahun siya minta ocanin. Akhirnya pada tingin bin Allah Ta'ala. Ondum celang gari. Uh, iya ngarah. Ondum dah datang dia. Ada yang ngerasa bekal mau janin. Si bekal macelok kasih kok. Si bekal memati deka apoi neraka ye. Ternyata dengan ampun lai petoron yo jenin bani bani ojen aing boleh. Ternyata pas ojen ular ular bani ni gini. Tong setong ular bani. Rajan bani kepada ben. Lai eron tak. Pada ben lai ampun lah. Cik sampai dia kat dis. Orang panik umpah mana pun lah tangkap misalnya. Yokom. Ayah seksa nanti di dalam. Ibrin ular. Ibrin kala nanti di dalam. Dia dalam petaknya. Umpah yang berpulang ban ular. Ampun ni kantor tunjuk kau ibu nak. Nenang eh. Napa nyaman. Bui. Ini si jin. Eh penjara tunjuk kau eh. Pabri no lar ke niu. Nyengak menolu benar. Ngekek benar. Ngolar. Anak apa? Ni kasi etengin dengan akit. Jaring abak menikah kun. Eh kekek bidlis bila tak kuat. Ada remet ni kekek olar-olar ni. Dengan pola seksa malaikat. Anika ah, olar-olar ni langsung ngikik, langsung nyengak ni. Seibu tahun tak lemlang hilang. Tak lempen denan. Seibu tahun. Maka ni terbuki ben ajunan ni pun. Allah idun surat An-Nahl. Ayat belung pulau belung. Zidnahum azabam faqal azab bima kanu yafsudun. Ben seko etambain orang-orang ahli neraka jadi tambin seksa di atasnya seksa selebo boleh tambahin boleh tambahin boleh akibat dari perbuatannya yang keliru ya kebaik kerosakan itu nya. maksiat dekat Allah Taala ni dunia. Mun terus selamat dari seksana Allah. Terus selamat dari seksana Allah. Terus keuntungan. Lagi, waktu jaga aja tak Allah tak nyaman dari itu jawab ni. Jaga aja dekat tak nyaman. Demikian kui barang halal jagad tak alam melarat perang halal melarat perang haram kempak aja. nyengke dari perang haram jagad kamu ngelakonin perintah perintah Allah tak nyaman tak kalian ngelakonin perintah Allah perang apa tak nyaman atrawi tak nyaman tahajud tak nyaman. Tapi kotuk kita apa ni kalau saja ngaji. Itu yang laku menikah. Dan ampun lah beriin seksaan ni tak bakal mampu kita ada Sakin seksaan akhirat. Tikal tegala oleh ni sekoni asalkan halal itu pengguna banyak, Tapi haram. Tapi syubhat. Tak ya, perlu sebanyak. Mun ikiran. Tak halal. Kenapa ada tanda banyak? Mun tak halal. Kita aku tujuan dengan aku yang jauhi maksiat jangan jadi pengetero-pengetero dek katunya syahwat syahwat tunya. Akala senikah. Orang ini kementero ke suar kekotu. Lebat dan ini hal-hal setak nyaman. Kelakuan-kelakuan setak nyaman. Orang se terus selamat. Terus sarket. Pada kapo tu tak nuruten dek ke syahwat. Pengaturun dek ke hawa nafsu. Sebab nuruten hawa nafsu, nuruten syahwat tu penika. Ini kejalan ke neraka. Nyingka dari suara ke nikanya. Al jannatu kuffat bil makari. Wan naru kuffat bis syahwat. Suara ke Elepo eh, kalau berperang-perang tak nyaman. Senyengitan. Elepo. Eh, Elepo eh, kalau berperang-perang se nyengitan. Siapa di neraka ni guys. Elepo kalau berperang se nyaman Di tak ninggal bengal pun Kengen ki mungkin, ki hmm, ki mungkin ni kan orang tak patut berfikir dia kat desa. Pun mikir kenapa si benda yang ada di mata saya kini dengan ki kopeng ni kata. Saya ke seakan-akan audit dengan tunjuk panika. Akaton seterusnya. Masku ni kunaki kan angkui pengangguran-pengangguran. barang yang sia-sia. oning kati panap aku laku Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejak sehari orang yang pernah kepasangan oning dia kesana bulan Ramadan. Terus bulan Ramadan terus. Malah sampai betul-betul eka cintain. Betul-betul eka angenin betul-betul erin duit betul-betul eka kerongin di syurga al jannatu mushtaqatun laku muka-muka saos dapat manfaat di dunia dan di akhirat amin ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah bil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammad ibn abdillah القائمين بحقوق الله ما ضاقت الا خرج الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهنا وفرج من في سر بسم الله الرحمن الرحيم مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريبة ومن لها ولكل حاجة فقضيها فضل بسم الله الرحمن الرحيم إخلاق بسم الرحمن فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد اللهم إنا نسألك يا عالم الخفية يا من السماء بقدرته مبنية ويا من الأرض بقدرته مدهية ويا من الشمس والقمر بنور جلاله مشرقة مضية ويا مقبلا على نفس زكية ويا مسكن رعب الخائفين وأهل البلية ويا من حوائج الخلق عندهم مقضية من نجى يوسف من العبودية من ليس له بواب ينادى ولا صيب يوشى ولا وزير يؤتى ولا غيره رب يدعى ولا يزداد على الحوائج إلا كرما وجودا صل على سيدنا محمد وآله وعاطنا سلنا إنك على كل شيء قدير يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين إلهنا عبادك بفناء فقراءك بفناء سؤالك بفناء مساكنك بفناء سبحان الملك القدوس سبحان الرحمن الديان لا إله إلا أنت مسكن الضيبة ومنيم العيون الزاهرة لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان رب السماوات السبع رب العرش الكريم لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله يبقى ربنا يمنع اللهم اكتم لنا من خاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى والزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للشفاعة وأهله وصحبه ذوي السيادة سيدنا ابن عباس الخضر بن ملكان عليه السلام بالاستقامة وسيدنا غوث العالم الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه للكرامة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يقضي حوائجنا الدنيوية والأخروية وفقنا لإصلاح النية بجه سيدنا محمد خير البرية وأهل ذوي النفوس الزكية اللهم إنا نسألك إنا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد واجعلنا مع قلوب المؤمنين وبشرنا وبلغنا إلى وعشرين سنة اللهم خير الحافظ وهو أرحم الراحمين يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم بارك لنا في ذرياتنا وتلاميذنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت وبارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم ارزقنا السعادة والشهادة اللهم اجعلنا من أهل السعادة والشهادة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رحمن كل شيء رحمة يا رحيم كل صريخ ومكروب وغيثكم معانا ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجينا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفاحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وبصرنا قلوبنا وأزواجنا وذرياتنا تم علينا إنك تتوب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها وتم علينا جزا الله عنا محمدا بما هو يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ومجملنا بالعافية والسلامة وأقلنا بالتقوى والاستقامة وعيننا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Subhanallah rabbil azati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah kita tetap pagi boleh dalam setiap pagi dan kegiatan dan frekuensi yang sama dan insyaallah kita tetap pagi dekat menjelang buka puasa dalam uh, sesi tanya jawab lewat SMS. Semoga sawas senantiasa oleh para penolong Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.